list. I see it, Ah, lixa! I'll be back. Ja, du ser nice. han der nede. Du ser han der nede. Okay. Inntil videre, så Oi, det venter på deg! Shit! Nei! Nei! <laughs> <laughs>